Вот так, друзья, виставляємо ми. Так вроде ничего, а сбоку я. Ага. Ну та сбоку нормально, Сань. Нормально, да? Да. А так уже пішло діло на висотах, приварюємо уголки і також будуть вони соєдинительні уголки на брус. Коротше, двигаємося потихоньку. Цю стінку ми вже закончили, вікно вже пройшли. Ото вікно, саме здоровий розйом 62 см. І він піде по кругу. Може вікон навіть і не буде так багато. І прям в кожному прольоті. Бо хтось мені написав, зачем так багато, може дійсно не треба, тільки хватить одну цю длинну стінку і все. А ту задню не треба вікна, там, а тільки сети зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість вікон поставити і все. Навірно так. Ну, то воно покаже. Прольот того не одинаково, а там вже видно буде. І також у нас сьогодні юбілей юбілей, 7 число сьогодні. 5 місяців. 5 місяців е, оцим чорним, з чорними п'ятнами. Це 5. А цим усім е, канторам на 20 днів менше, тобто 4 місяця і 10 днів. Ну, видно навіть де. От 20 днів різниця, а по об'ємам вже в них видно. Оті всі з чорними 5 сьогодні. Ну от вони видно. Оце всі п'ятерки. А ось рядом стоїть 4,10. Оце 4,10. Оце йде 4,10. Воду п'є 5 місяців, тобто вони рижі з чорними п'ятнами, це теж 5. Це ось 4,10. А це ж прийшла наша Лінда. Лінда, встань за то є. Треба брати прутик. Так, давай розбігайся. Кече! Давай, все. Давай. Іди. Поїлку опустили. Гади такі. Так, тут яка в нас проблема, собственно говоря. Так, в принципі, проблеми нема ніяких. І Проблема тільки в тому, що... Зараз я постараюсь показати. Ось на центру, де вони ходять. От іменно центральна часть, де вони ходять в туалет. Тут, виходить, вже починає у них заліплятися щелевий пол, тобто налипати їхні їхні відходи і забиваються самі щелі. Ось я покажу зараз як. О, бачите, ось. Ось забита щелка, ось. Бачите, вона то й пробивається але сам факт, що вона забивається. І в них тут, бачите, трошки собирається. Чекайте. Іменно ця центральна частина. А тут, де вони ось віддихають, ну, <clears throat> як новий. Все чисто, хорошо. Ось 5 місяців сьогодні. Шикарний. Шикарний. Отя! О! О! А це, значить, підросли, і гавкають отак, да, Лінда? А Лінда, думаю, мене не трогають, я любишка. І все время уверенно мотається, мотається туди. Лінда. Ось поївку опустили. От щось вони цю поївку гризуть і опускають її вниз постійно. Треба зараз буде підняти. Ну, коротше, отакі, друзі ліпесики. По воді набираю воду. Та зараз то я раніше переживав, генератора не було, набирав чаще. А зараз раз в сутки набираю. Ось бачите, центр. І вона стає задницею цей центр і там опорожняється. І всі вони так роблять. Ось так само в центрі. Тому що тут була перегородка і вони привикли ходити, ну типу як на цю перегородку, а перегородки зараз немає, а привички залишилися. Короче, отак. Вот Отакі от, друзі. І що ще? Зараз я помірюю, скільки набралося навоза у нас вже. Це у нас пішов уже, як вони тут. Третій місяць, вже два, два з половиною місяці. Зараз я скажу, скільки за два з половиною місяця набралося кубів із 20 штук. Тут даже уже есть такие что можно и убирать на м'ясо, но ну, ще рано. Начну убирать перед новым годом. дней за 20. Думаю, більше дней за 20. Ну якраз будет уже месяц еще пройде. вот хороший такий ліпешка. Дивіться, який хороший. есть тобто, ну все дай Бог, нормальные сейчас короче будем замерять и буду... Йо-моє, оце вони. Я на вас так рідко дивлюся, я ж замічаю, що ви виростаєте. Деякі. Я запускав їх у дверку, пробігали. Ну і так же ж ніхто тут нічого не робить, ніхто нічого не вбирає, все ну, понад стінами чисто, везде чисто, тільки то, що центрі. І то я вже думав, полить шлангою, розмочити його, полить раз чуть-чуть, два чуть-чуть і третій раз змить, щоб воно попровалювалося. Ну, думаю, на дворі холодно, не дуже е, якби температура хороша. Думаю, не буду цього робити. А взагалі можемо так було б зробити. І і ще що із плюсов. І е, в цьому сараї я ще ні разу не замічав конденсата взагалі. От вони в мене закриті цілу ніч. У мене відкрита оцей ось приток. Це постійно відкрита. І відкриті ось тікай, дві шибочки. Ось оці. Чого ви геркаєте? І все. І оцього хватає. Ну воно видно, що пиль, тобто немає чтобы там э, конденсат, то есть везде пыляка суха пыль Конденсата немає. Если честно, я больше, чем довольный. Вікно тоже не потіє. Хтось скаже, там морози будуть, буде конденсат. Ні, не буде конденсат, тому що є непринудительно, сама по собі працює у нас витяжка. І витяжка з хорошим тяглом. От із за цього і немає конденсата. Тут немає у них пара такого, в них тут сухо і тепло. Я хочу сюди градусник повісити, а той, що показує е, на вулиці, внутрі і показує проценти влажності. Треба купити чи в Аврорі якийсь дешевенький і зробити. І ще що одне, їх треба сюди садити в наступний раз не 20 штук, а 25. По дефок посадю сюди 25. Думав спочатку 30, типа в зиму морози 30, ну е, ті ростуть трошки покруче оцих усих. я думаю, їх 25 хватить. Ті будуть більшіші в такий. В такі місяці будуть більше трошки. Ну це я вже по своїм наблюденням просто. Ці теж непогано ростуть хорошо. Но ті, е, ці, ці всі проігрують Е, трьохпородному гібриду. Якщо ефка покрита хоч там дюрком, хоч чим, хоч петреном, хоч так як у мене аматором, то вони проігрують у рості. Тому що у тих одефок трьохпородний гібрид, у них хороша дуже енергія росту. Намного краще, ніж у цих. Ну там не супер-пупер намного, але краще. Мене це устраює і ці, і ті, ну просто якби по своїм наблюденням можу сказати так. По воді нічого не робив, так і є. Кинув шлангу і набрав колодязь і все. Змотав шлангу, повісив ось на арматуру. Коротше так. Зараз будемо заміряти. Так, сарай для доращування. Зараз буквально день-два будемо забирати уже у Машки всіх остальних. Ось в ці клітки. Там вони веса є, будемо важити. І сюди барашки них заберемо. Барашка одного придавила. Так, а ви що, сарунці? А ну, давай. Ну що ми скажемо? Поносів у нас нема. Вон густі кукурузні палочки. А ось ці, що ми забирали крайніх. А ну давай, печи, печи, печи, печи. Покажіть кукурузні палочки. Ну теж, кукурузні палочки. Поносів нема ні в кого. Е, з цієї партії, в цієї партії, що рядом, що ми відбили їх у 25 днів, оцих крупних, що ми відбивали. У них взагалі поносів не було, а в цієї партії в одного, по-моєму, був понос. І все. Ну, все попроходить. Кичик, кичик, отак, отак, отак. Весельчаки, весельчаки. Такі ручненькі, бідовенькі, бігають, мотаються. Все хорошо. Ставив спочатку їм эти каструльки, щоб пили воду. Потім почали вже ці каструльки кидати вліво і вправо, то прийшлося зробити оцим, зробив поївку так. Хотів спаять, ну, типу, такого методу і тут на тройник спаять. А кинувся, в мене немає оцієї крутівки, коротше, хомута, я зробив, що було в мене в наліччі, так та резинову шлангу кинув. Та й все, і вон вони так п'ють. А потім зроблю по. Ну, це як я вже кажу, потім пользлі, оце я вже нічого не зроблю, це воно так і останеться. Це вже як треба їсти ото лопатою отут чіркать по шванги, то тоді зроблю отак. ну це. Я так всегда кажу, та хай поки це, а потім я переділ і потім нічого вже. Так воно і остається. Да? Ось за оцих я кажу, оці будуть рости лучше. Оці ось поросята, вони лучше стартануть. Ну, не знаю як стартануть, але лучше ростимуть, чим оті, що на щелях. Ну і це ж всі ті самі. Евка покрита аматором. Ось такі, друзі, діла. Кормушки я поставив туди. Ну, Вроді би нормально, я її проволоку там прив'язав. Хай так і буде. Я вже й думав і двері відкривати, якщо на щілі випускати туди опять 25 штук. Відкрив і і перейшли. Зараз їм сусідів підкинув. Це я ще сьогодні не топив. У нас після обідне время. Скільки? Ну, градусів, тікайте, мухи. Якщо мухи тут літають, значить тут тепло. Градусів 19. 19-18 градусів. Ну і цих я вам позабрав, вона їм не нужна, ці більші. Ці на 10 днів старші по поросам чи на 9. А тим повісив. Зараз буду забирати барашкиних, то перевісив їх сюди. А цих машкиних буду забирати, то без лампи їх сюди. Тут ще кормушку треба зробити, одну поставити. Тут і вода вже є, все. Коротше, отак. А ну тікай, давай, давай, давай. Давай, ну. Опять зацепився. Сейчас я взяв арматуринку. Яма тут е, виходить 12 кубов. Йдемо на центр. А ну, давай. Так, тікай. давай. Ось завернутым вухом. О, завернуте. Так і є завернуте. Тікайте. Так, Тікай, кажу, от уже ж. Будемо міряти. Міряємо. Тікай. Ага, жидке там. Тікай, кажу. От уже ж. Оце тільки прутик треба брати, тоді вони. Вон. Получається сантиметрів. Та вже 25. Не 20, сантиметрів 25. І зараз скільки доверху поставлю палець, скільки. Ну я думаю, половина вже набралася. А то там мене писали, коли вже ж качать будеш? Та що ж качати, пів ями, хай же ж набереться. А ну давай. Ось отак. О. А, вже вже більше половини набралося. Сантиметра на 4 на 5 більше половини. Ось отак он сухе. Ось же і ніс сухе починається. Ну, коротше, половина. От уже 6 кубів набралося за 2,5 місяця от 20 штук. 6 е, кубів. Яма 12, от і вважаємо, 6 кубів набралося. Ось так. У вас тут скоро не пройдеш, друзі мої. А ну давай. Чигар, чигар, чигар. Давай. А так. Так. Ось, бачите, понабивалося. О, дивіться, о. Треба ще так пробивати. А взагалі краще водою промити це і все, змить його. Ось. О. Водою намочить, як буде тепло на дворі. І попробивати, бо воно ж це і не пускає туди, і тоді виходить грязний буде пол. О. А ну чекай. Коротше, такі от ну то ви вже поняли, це вони бігають за мною. А тут сухо, ось де вода хорошо. Даже шикарно. Зараз будемо поїлку піднімати одною рукою. А так. Зараз я. Тікай! Давай! Давай! нього поївку попускалося. І тут так. Бачите, тут навіть пиль літалась, вони бігають і пиль літає. То есть сырости тут и влажности нема. И, кстати, спрашивал по запаху. В обычном сарае, вот в обычном, где бетон и чистишь грабаркою, грузишь у тачку, вивозиш, там запах більше, ну, то есть запаха більше, ніж отут. Тут немає запаха. Не знаю чого, але його реально немає. Може, що витяжка свою роль грає, витягує, ну особо так, щоб там воняло, як всі думають, буде запах, нема. Я так понимаю, у ванной воно береться, воно набирається, зверху жирна пленка, тому що вони ж їдять макуху чорну, соєву макуху. От і виходить жирна пленка і ця пленка не дає, ну і не воняє, виходить. Вона свою образну пліву робить таку, типу кришку. Тікайте. І все. Отак. Результат е, э, оцих іменно що їм сьогодні 5 місяців, я не знаю який вес. Ну вес непоганий. Не буду казати який примірно, ну я ж бачу примірно який вес. Ну, Казати не буду, бо не хочу то скандалити, доказувати і спорити. Воно мені не нужно лишній раз нерви тріпати, комусь щось доказувати, тому що тому що вже все це так надоїло, що ого. друзі, такі діла. Всім спасибо за внимание. Яму поміряли. Ці тут труться. От, відходи він мене не чувствує. Оцей. От, бачите, вони граються. Он, кнопочками пік-пік-пік-пік і опускають а отак поїлку. Ось. Нажимають на цю клавішу. Ось на цю. І отак і грається. А хтось тягне в це время. І воно опускається по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть і опускається. Так, друзі, ну такі діла, он дядь Саня мене вже жде. Підемо робити. Всім спасибо за внимание і всім пока.